taageerayaasha xisbiga kulmiya iyo mas-uuliyiintiisu ahaa mid dhoolotus ah oo ay ku muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan kordhinta golaha guurtidu ay sideed iyo labaatankii maarj u kordhiyeen madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa muddada lixda bilooda kaasi oo kaga ekaa lixda bisha abril oo magabadiina ah. waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga kulmiya axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxaannu taageerayaashiisa ugu baaqay inay isugu soo baxaan mudaharaad salmiya isagoo oo u sheegay in wixii maanta oo ah lixda bisha abril ka dambeeya in xukuumadda riyaale aanay ahayn mid sharciya gudoomiye siilaanyo ayaa markii uu dambeeyey khudbaddiisa ka dalbaday taageerayaashiisa inay socod ku tegi doonaan guriga uu deggan yahay oo aan wax badan ka fogayn xarunta xisbiga suuliye inuu maanta xukunkii gacanta ku qabtay cid aan naseex u ahayn cid aan halgankoodii qirsanayn maanta halgankii asanam uu marinayo inuu nagu qasbo inaanu xabsida horteeda ku qabanno oo maalinta khayryada lagu qaban jiray uu ka joojay oo maalin hudheel iyo meel baxayo oo mar walba usoo baxayn aanu xaq u leenahay oo dustooragu leenahay annagu nabadda jabin mayno adigu siday kula tahay u dhaqanoo waxaad kaashaaqan boobka xukumadu xukuumadda siinaayo ku hayso hantida baguurtadaa sida dhulka iyo guryaha dowladda afar waxaan u soo jeedinaynaa xukuumadda siinaayo ee muddada yar u harsan tahay mudafileedkeedii in arrimaha dhaqaalaha ay ku maamulaan qaab waafaqsan shuruucda dalka iyo hay-adaha baaritaanka shuruucda dalka hay-adaha baaritaankana ah, shaqadooda u qabsadaan sidaa hantidhowraha guud shan waxaanu xukuumadda uga digaynaa in ay gasho heshiisyo cusub iyada oo ay wakhtigeedii waxaanu leenahay waan sidan ma aqbalayno waanu maraynaa degmooyinka annagoo isku wada jira degmo walba waanu maraynaa tuulo walba waanu wada maraynaa waynu ku kala baxaynaa haddii ay dagaal sakeeyo noqonayso maahee haddii aan qof iskaga keenaadayn maxamed siyaayo waxaan digaanu ahay in doorashadii la qabto haddii la qaban waayena golaha la kala diro ereyna waxaa odhanaya madaxweynaha waxaa qabaayay madaxweyneha umaa maqno markasta wuxuu ku celiyaa inuu doorashadii diyaar u yahay wakhtigeediina la qabanayo wakhtigii doorashooyinka sii madaxtooyada iyo sii golaha wakiilada inay tahay lix iyo labaatanka juun